Oh, sobrang cute talaga ng baby na to. Ah, mama! Mama! Papa, nagsasalita na. Tinawag niya ang mama niya. O, tawagin mo naman si Papa. Bilis. Papa. Pa, papara, papa, papara, parapa. Gawa tayong bago! Nasaan na ba animal na yun? Ano yun? Saan ka na ba? Ay, ikaw na to? Ang pangit po talaga kahit nakatalikod. oh, Kanina ka pa pala nandyan. Hintayin natin 9 o dumating ka 11. Eh, sino ko kayo? Sira ulo. Ay. <laughs> Sorry. Akala ko kasi kaibigan ko. Friend! Sarot lang yon Nandito na ako. Ah! Maria, nandito na... Ah! Ah! Bakit ba Ay, ma'am. Ano yon? Nasa kabilang kwarto ho si Marie. Sabi ko nga nasa kabilang kwarto eh. <laughs> Marian, dito ka daw sa... Mari! Wala na naman si Mari! Ay, ma'am. Ano yun? Discharge na po siya. Nakauwi na po. Ka Kanina ka pa. Di mo na sinabi nakauwi na siya. Sira ulo ka mukha kang tanga rito. Wah, nakauwi na siya. Nakauwi na siya. Wah second, just a second, I'm freaking it out. Cause the boss trying to touch it, I out. She turned around and was trying to put my dick in kwarta na mabi pang load. Ha! Pagkahilas, mura magibog mga bao panugoon niya sa'yo na yung mga kwarta. Mawani ni kanon. Ambot lang tataka, wana ko gikwitas-kwintas ang galiro. Muna, muli lag mukaon. Imulaag na pod. Mura maglaba pa magpensyonada. Sa maning balayan ni uy. Giatay ning kurkong hoo, nagyaw pa. Kung di mo gusto mamagyaw-yawan mo, panglayas mo diri wa mo mga pulos. Sige, dito mo sa barkada po yun. Tanaw na to kung makaantos mo rito. Gilang ma'am, nerbaho man ko. Ay pag ma'am narbaho mo, mapuslan pa mo. Magkain na kayo mong mabukog. Kusag maging mo manokol. Di na dyan ko mabalik diri. Saan timaan ako pa'y huraw-hurawan ninyo? Ah, sakit sa akong likod. Eh, kapoy ang mga tabang. Eh, lah, tawag si mama. Ma! Uy, inday tata, ginuop ko. Day, uli-uli pa taon, day. Kay mingaw naman si mong amahan, day. I love you kay day. Mama! Tignan mo ko, mama, oh! <laughs> Yan, mama, oh! Naku, pag nalaglag ka dyan, sinasabi ko sa'yo. Yay, mama! <laughs> Yo! Ay, ay, oh, oh! Ayan na! Naku, naku, ano, nasugatan ka? 你胆子，你胆子。